नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभाष चौधरी आप देख रहे हैं डिजिटल सुभाष दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूट्यूब के कुछ के बारे में बताने जा रहा हूँ जैसे कि अगर मान लीजिए आपका यूट्यूब का चैनल है और उसका जो चैनल का लिंक रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है जो अब टाइप करोगे कॉपी पेस्ट करने के लिए ही ईजी होता है लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप youtube.com के बाद स्लैश करके आपके चैनल का नाम आएगा जिसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकते किसी को बताने के लिए भी ईजी होगा ठीक है तो वो चीज़ कैसे क्रिएट करते हैं कि आप एक बड़े लिंक को एक छोटे से लिंक में क्रिएट कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा दिखेगा और आप किसी को भी बता सकते हैं कहीं भी टाइप कर सकते हैं जो काफ़ी आसान होगा ठीक है तो उसके लिए चलना होगा हम हमारे चैनल की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे करता है ये हमारा चैनल ओपन हो गया ठीक है इसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले माई चैनल में और यहाँ पे जो क्रिएटर स्टूडियो क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल का ऑप्शन आ रहा है चैनल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कॉपीराइट स्टेटस वगैरह भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए आप नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है कस्टम यूआरएल का ठीक है ये कस्टम यूआरएल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है तो ये कैसा रहता है कि आपका यहाँ पे देखिए अभी कैसा आ रहा है यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश करके डिजिटल सुभाष लिख के आएगा तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे क्रिएट करना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आपको मैं फिर से अगर प्रोसेस बता देता हूँ ठीक है आप क्रिएटर स्टूडियो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चैनल पे आएंगे चैनल में स्टेटस एंड फीचर्स में ये वाला आपका पेज ओपन होगा हैं आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कस्टम यूआरएल का कस्टम यूआरएल को जब आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप कैसा रखना चाहोगे तो आप अपना चैनल का नाम वेबसाइट में लगा सकते हो जिससे काफ़ी अच्छा है कि आप किसी को बता सकते हैं ये चीज़ अगर आप अभी स्टार्टिंग में कर लेंगे तो बेहतर होगा नहीं तो फ्यूचर में अगर कोई इस नाम से चैनल बनाता है अगर उसने क्रिएट कर लिया तो फिर आपके लिए ऑप्शन खत्म हो जाएगा ठीक है दोस्तों वीडियोस पसंद आने प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें thank you thanks for watching